După ce am plecat, au continuat să distribuie știri eronate, știri false, știri de scandal, cu titluri uh, care deranjează, informații de lifestyle. Uh, au început să fie cât mai mult criticați, comentarii pe Facebook, sunt v-ați vândut, uh, nu, această instituție nu mai este ce a fost. Adică reputația acestei instituții a coborât foarte mult. Mm-hmm. Și acum colegii, practic toată redacția care am fost la început într-o componență nu mai este. Foarte mulți colegi de acolo au plecat. Din același motiv? Da, din același motiv. la început, uh, redacția în care am ajuns uh, era una echidistantă, nu era politizată atât încât să simt eu că sunt mm. îngrădit sau că activitatea mea cu jurnalist uh, este cumva îngrădită în anumiți, în anumiți nu știu, parametri. Nu era o politică editorială foarte drastică, ca să simțim noi că suntem uh, de partea cuiva sau împotriva cuiva. Mm, după o perioadă de aproape un an, uh, un an și ceva, s-au început careva schimbări. Uh, au apărut diferite articole despre care noi, redacția, nu cunoaștem. Articole cu, cu diferiți autori, preluate de, diferi, de, de pe diferite portaluri, afiliate politic, adică noi nu cunoaștem despre ele, dar ele apăreau cumva la noi în, în agenda noastră de știri. Au început să apară diferite interviuri cu oameni politici foarte cunoscuți la, uh, la noi din țară, noi, din redacție, nu cunoaștem că urmează să fie realizat cu vreunul din ei aceste interviuri și aflam despre asta ca și orice alt cititor în ziua în care apărea. Adică era foarte straniu și alți colegi din presă, alți cititori ne întrebau despre faptul cum așa a apărut la voi un astfel de interviu și noi, practic, eram puși într-o situație foarte uh, incomodă pentru că ar fi firesc să cunoaștem despre acest lucru, însă era, era o situație foarte confuză. Oameni foarte controversați, oameni care uh, nu au o imagine foarte bună, um, sunt uh, blamați de opinia publică, sunt niște oameni care uh, pentru noi atunci nu reprezentau un interes politic și nu meritau să fie uh, prezenți în portalul nostru. Adică noi nu avea, uh, dacă ar fi fost decizia noastră, noi nu am fi realizat un interviu cu astfel de persoană. Deci um, era foarte straniu. Eu, la început, făceam cele ce îmi plăcea, nu eram uh, îngrădită cumva în alegerea subiectelor, făceam ceea ce îmi place, scriam despre ceea ce îmi place, cum îmi place, erau materiale de autor uh, care nu erau cenzurate, nu erau, uh, erau verificate doar de punct de vedere gramatical și stilistic, adică nu era nicio ingerință în faptul cum gândesc și ceea ce scriam eu. Ulterior au început să apară uh, diferite restricții. Într-o bună zi am venit în redacție și uh, am aflat despre faptul că noi nu mai putem scrie despre uh, nu mai putem scrie știri, politice din, știri din politica internă. nu mai putem să scriem practic știri de actualitate care sunt uh, la ordine de zi. Uh, trebuia să scriem doar din social, doar din economic sau din presa sau din extern. Ceea ce ține de actorii politici din țară, despre decizii, despre parlament, guvern, diferite instituții uh, care sunt de interes public și trebuie să informăm societatea despre ele, nu, nu avem dreptul să, să scriem despre aceste subiecte și eu la început avea un impact foarte pozitiv, îmi plăcea foarte mult ceea ce fac, era mândră că fac parte dintr-o astfel de echipă, practic. Nimeni nu avea niciun... nu avea dubii la faptul că această echipă este independentă. Toți cunoscuții mei, practic, se mândreau cu faptul că eu sunt acolo și știau că fac un lucru în folosul societății, nu sunt plătită de oameni politici și nu, nu crez în interesul lor. Unii știri care eu le-am scris, practic au dispărut din, odată ce apăreau, dispăreau după un anumit uh, interval de timp. Pentru că erau cu un titlu mai tăios, uh, împotriva anumitor persoane politice și um, eu aveam o altă viziune și am o altă viziune față de aceste persoane și încercam prin materiale pe care le scriu să îmi impun această viziune și această atitudine față de aceste persoane. A început nu era nicio problemă cu ele, dar ulterior uh, chiar uh, redactorul a spus că nu mai scriem așa titluri și nu mai scriem așa știri, deoarece nu poate să obțin anumite informații exclusive. Din cauza că cumva a fost scris foarte dur uh, pe anumită temă și a atins pe cineva nu, nu aș fi acceptat să nu scriu despre ceva care se întâmplă la moment și să aștept să scrie altcineva așa cum este comandat sau așa cum iar cum vine cuiva. A fost un caz în care uh, s-a plasat pe... Mm, uh, a fost difuzată o știre uh, care a fost eronată și în acea știre a fost citat un expert în acel expert mi-a telefonat și am fost eu acea persoană care a ridicat uh, receptorul și am fost pus într-o situație foarte incomodă pentru că eu nu, nu cunoșteam care, cine a scris acea știre, nu era semnată și, uh, practic, împreună cu expertul am încercat să aflăm dacă e adevărat sau nu. Toți că toți știau foarte bine cine pune acest știri, cine se înțelege cu acest știri, la cine vineau acest știri și a cui era comanda, pentru că era clar în favoarea cui erau scrise și în favoarea cui erau... Uh, și plus la asta, nu doar știri, dar și publicitatea erau foarte multă din partea acelor uh, persoane politice și acelor partide politice. Salariul nu era oficial, tot acest timp, aproape 2 ani, nu am fost cu uh, salariu oficial, tot eram plic. Chiar și alți colegi de mei, jumătate de salariu era în plic, jumătate era oficial. Toți, absolut. Uh, eu deja nu mai puteam să mă identific cu această instituție medie. Dacă la început eram foarte mândră, ulterior uh, mi-era foarte rușine pentru că primeam de la prietenii mei diferite linguri cu știri care erau total eronate, preluate de pe site-uri necredibile și um, cumva um, nu mă, nu mă regăseam deja în această redacție și în formatul în care noi deja am început să lucrăm. Și um, am decis să plec uh, anume pentru acest motiv, dar și pentru salariu. Thank you.